Nekje v brezkrajnem in zagonetnem vesolju se vrti drobna, a izjemna majhna pikica, pravijo ji zemlja. In nekje na tej pikici se nahaja majhna deželica, ne tam, ne tam, tam ja, pravijo je Slovenija. In v tej deželi je majhen kraj, tam ne, ga vidite. Bistrica obsotli. Bistrica obsotli. in no od tam vejo čudne reči. prišli v bistrici obsodki. Na prvi pogled ta kraj ni nič drugačen kot katerikoli drugi manjši slovenski kraj. Bog je življenje samo, življenje srme, življenje res. Obdaja nas čudovita narava, vse naokrog, hribi, doline in reke, pa zelenje. Imamo pa tudi vse ostalo, kar je potrebno za normalno življenje. Tri cerkve, ki skrbijo za našo duhovno rast. Pa Kunšperski grad, oziroma kar je od njega ostalo, nekaj kužnih znamen in križev posejanih na okrog, pošto, banko, dve trgovini, od katerih ima ena tudi košarkaško in nogometno igrišče, pa sedež občine, kaj ti seveda nismo edini kraj za 1500 prebivalci, ki je hkrati tudi občina, saj ne v Sloveniji, imamo salon pohištva, medicinsko črpalko z vlastno telefonsko govorilnico, kasilski dom, zdravstveni dom, kulturni dom. Imamo šolo in dva vrtca, pa tovarno, ki daje kruh mnogim in gotovo več kot en transformator. Ne smemo pa pozabiti tudi štiri gostilin, ki so priljubljeno in pomembno skajališče vseh in v enem izmed njih se je dogajal tudi naslednji pogovor, ki govori o nekem drugem bistriškem prostoru. Zakaj glih tada ja, je si, si šel, si, si nabavil biljard, si nabavil pijačo, si, si, si zapufal za ozvočenje? To so glih te vsi historiki, ko bi rad zaprosal te stvari, fakt in zgodbo. Pa bolj ima kura za zgodbo. No, ja, zdaj se pa razgovor. Mi smo ga pili, ne? nam je bil tu žor, to ni z mene zgodbe, to ni z mene vizije, da, to je no, bilo, zupa, zupa, da bi še tega cigrupa in to je to. Vido, zdaj idem ste začela, kaj ste vido delali zdaj? Ja, jaz nisem nič kaj veliko. Eh, Zrifeli ste ga spravili, ne? Zdaj idem smo pripravili Petru pa Natalijo, da so pospucali. Ej, bolje posneš pizza, ko greš rad. Dej pove prvi koncert, no, kdaj je bil. Kdo je bil? Eh, pa pove. Ovo ja sam nas punim. Dežurni ja, kada su oni pojeli? Lažeš. Si špilao. ja, ja, kao miš da se nas punim, ja mi uvrši na cijeli. A ja, imamo, mogu lako mi daš na NK, pa miš da se nas punim. Gdje poznaj mi tule? Ne bom šo sra tule. Če me, ja, bilo je, to pa je naš prvi špil, enen izmed prvih bija. Vsekakor star je en izmed prvih špilov, ne. Kaj pa meni ne najbolje, ne? Spomini ostalo. Pa so bili sami bistričani, ne, adijo. Bistričani, pa bistričanke. Stari moj, vsečno. Celo snemaš, ali kaj, ne, ne, jebotno. Ja, poglej, poglej. Pa te, ej. Ne moreš tega, no, posnel. Tako pa ti zdi delo, če ti je. Ne moreš. Ej, ne, no. Ej, skrit puca. <laughs> Skrit puca. Zdaj pa imeli eh, eno fotko, tako zdaj pa vsi pred dve sejo, ah. da posnemamo tudi. Človek, ko se postavlja. Ja, ko se zresne, ko se zresne. <laughs> To je v bistvu... Jaz mislim, da je staranje, če lahko rečemo pozitivno, ni, ne, ni pozitivno, slabo je. <laughs> Ej, gremo se uno, udajo. E, hvala, e, hvala. Male skrivnosti, veliki. Ne, ne, no. Mislim, mlad, mladost je nekaj lepega. Zdaj se moraš, sem kol zgubljaš, sam sebe. Zuriš, ne, kur, sko stari jačman. <laughs> Ja, ja. Ko si star, Predstavil vam bom, kako bom jaz naredil minestro na bistričanski način. Soko leto, pa doček ne mohin, doček do še strune pele. Tas! Ušli, ušli v bistrico, je tak? Rabimo malo vode. Ne, ne, no. Rabimo enega modreca. Imam Uroša Modrica. Modric, jaz! Posnemi njega. Pa jaz Modric, e, sam jaz. Sam, posnam. Imamo vse sestavine za eh, študentsko pašto. Oh, kljub Metulj. Na kljub skromnosti ustanoviteljev smo vsi saj malo ponosni na njih. Tu so nastopili denimo Demolition Group, Ana Popedan, dostekrat dežurni kljuci, v okviru mladinskega društva, ki vodi ta klub, pa tudi Psychopath, Res Nibius in Zlatko Kavčič, videli pa smo še mnoge manj uveljavljene bende, ki so postili pečat svojo kvalitetno glasbo. In brez dvoma je prav to inspiriralo mnoge izmed nas, da smo začeli z ustvarjanjem lastne muzike, ki je pripeljalo do razvoja štirih bendov. Izdali smo skupno ploščo imenovano Rock, in njen idejni vodja Manuel Štrlek po naše korla je povedal, kaj je namen te plošče. Jaz sem želel z tem projektom v rok, ne, da bi Bistrica in Bistrčki bendi končno dobili svoje posnetke, svoje plato, ker eh, v zadnjih letih, ne, zadnjih sedmih, osmih letih se je to mar se kaj zgodilo. In um, napisano je bilo ogromno dobrih komadov, dobre muzike, ki pa pač zaradi trenutnega stanja apatije ne, v, v rock'n'rolli ni šans, da bi bili posneti, ne, ni nekajnega zanimanja komercialnega in zato smo se pač odločili, ne, da bi se tega mogoče lotili sami ne, in probali potegniti največ iz tega ven.